Kan kalau ada kenaikan biaya kan kita renteng bersama Pak secara prorata ya? Ini ada ya? periksaan ya, kasusnya, itu sumber apa ini? Oh, iya, Pak, Bapak ini masukin kita udah, udah, udah. Iya. yang ini Pak, misi yang ada ini baru, lebih ini. Iya, cabut lagi yang itu Oh iya, oke, oke. Ah, hai. Halo. Semoga Tuhan memberkati dan negara hai. Bisa foto kan? Where you come from? Dari Jerman. Jerman. Kan or have you want to spot any many area you want. you talk with my staff. I want to do my imam. Then you talk with my staff. I have a very young young people. Yeah. You could talk with them. We have many internship students. Yeah. So you could talk with them. Yeah. Yeah. Kenalin aja mama. Ini dulu. Ya lain sama Taiwo ideologi suku Melayu mungkin Mervani atau anak itu kemudian ya nanti saya belum belum dapat pak dia bilang apa ya. kasih ya. Iya, iya, iya, ya. Kenapa? Tidak bisa Pak Bapak lihat ya Pak, saya tapi mau dibicarakan lagi semua orang Tidak bisa Enggak, lanjutin kita juga nggak mungkin join kan sama dokter tiga itu nggak mungkin nggak mungkin join sama dia kita akan bangun sendiri aja pak pak ini kan kemarin pak foto dulu pak jadi pak ini foto pak ini nanak aja Ayo, iya iya pegang. Mama, mama. Ayo. Ikut, ikut, ikut foto aja. Nah, ikut foto ya. Nah, ini, ini anak-anak ajaib, kalau khusus. Tanah udah dua tahun nggak mau dikeluar-keluarin dari BPN. Kenapa? Nggak tahu bisa begitu. Oh, sekarang bisa urus. Lu tolong urus. Kamil yang kan udah tangan Kamil, ini kan BPN udah pakai ukur swasta. Iya. Pakai ukur swasta aja udah. Bisa sama dia. Bisa ya itu udah urusin kan BP PTSP udah mau kerjasama pengumpul swasta boleh ya ini sama sama tapi lantai lantai yang cuma dagang biasa aja ya kita ikan di lantai lantai pak olahan ikan pak saya ngambil di kelautan kamu jual di sini terus nah, kebetulan ibu-ibu kan uh, minta ikan fresh pak ibu kan nggak bisa pakai plastik biasa saya dorong-dorong pakai troli saya bisa nggak pak numpang parkir mobil di situ dagang cuma seminggu sekali aja pak seminggu sekali ya oh, sudah di dekat kira-kira ke bank DKI pak ya, ada ininya dokumen ya pak saya dagang saya kan bikin ke saya deh bikin saya dulu bikin bapak ya nggak pakai kotor nggak pakai rusak aja kalau bisa ya seneng ya kan sorry kamu bisa balik aja sorry keburu nggak apa-apa. Apa yang enggak lah, ini bohong. Hati-hati lah. Hati-hati lah. Boleh. Masih boleh. Ini kita hubungin. Ajuin aja. Saya tahu mereka bohongin. nanti disambung aja kita lagi urus surat ya ya siap ya pak foto dulu pak urus sama dia tulis aja ya foto dulu pak sebentar pak ya Pak. ya dari ini eh, Pak Ahok, saudara saya di Batansi ini 4 hampir 4,2 hektar. Didudukin orang kan? Iya. Gak bisa. Ya. Kalau didudukin orang kita nggak bisa beli. Penggarap semua isinya. Iya, gak bisa. Ah. Mesti gila sama mereka. Tapi ini eh, kamu nah, ngurus ini deh, kalau soal tanah kan panjang, saya cerita ini panjang kan. Iya, Pak. Sama bagian ini aja. Oh iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, foto dulu. Pak, foto. Iya, iya, gantian, gantian, gantian, gantian. Gantian, iya. gantian. Pak. Ya. dan saya kena normalisasi kali angke. Beda bidang sudah selesai semuanya. Dan saya sertifikat tapi sampai sekarang belum terselesaikan pembayarannya. Iya, karena katanya keganjil di sini Bapak. Itu. kenapa? Ini lewat. katanya ini SK-nya apa apa? Kita lewat. Oh, oh, apa belum kali ya? Belum November Pak kan dua tahun iya sudah lewat kali ya punya saya ini sudah dua tahun ini pak prosesnya ini pak itu ini peta bintang sudah udah kelar semuanya pak dan saya ini nama bapak ya iya nama saya sendiri pak Joko Pernawan atas nama Joko Pernawan tata air, ingat bapak. nih bapak punya masalah seperti apa itu juga pelajari masalah ini gue nggak tahu nih ini kenapa dia nggak bayar harus dicek ini dia yang urus baik pak pak makasih pak pak ketemu panjang teman Pak, mohon foto sebentar Pak, boleh Pak? Sama semua. Ya. Foto dulu Pak, dulu Pak. Foto dulu. Iya. Kami perwakilan masyarakat Kapuk Bogor RT 7 RW 4 yang mana kami mendapatkan surat yang pertama kemudian yang kedua langsung somasi satu sifatnya kami bertempat tinggal di wilayah Kabupaten RT 4 secara namanya belum ada solusi apa-apa langsung disuruh pergi begitu aja dalam jangka Ini waktu masalah apa? Mau ah, pasang masalah apa? pelaksanaan penggusuran di wilayah kami. Ya, dia mau ngapain? Dia gusur mau ngapain? Nah, sisirnya kami tinggal di situ dari ya, tahun. Ya, bukan saya mau tahu dia mau gusur mau ngapain. Nah, itulah yang jadi pertanyaan kami juga begitu. Gak mungkin pasti ada alasan. Nah, justru kami juga udah upayakan melalui hukum dari tahun 95, 97 sampai Tidak, terakhir. Makanya sekarang saya, ingin tahu ini diusir oleh swasta atau oleh Pemda? Polda Metro Jaya. Oh, berarti bukan kasus kami. Iya, maksudnya kami, kami mohon. sengketa dengan Polda. Betul, betul. Cuman minta perlindungan dan bantuan sama Pak Itu kalau soal lahan, ini ya, ya kami. Betul tapi iya, tadi berkas sudah kami berikan. Ya, biar dia pelajari secara hukum. itu kami mohon minta dibantu juga. Ya. Minta dia pelajari secara hukum. Tanda tangan bahwa kami sudah mengirim surat. Ya, bisa. Masukin iya, nah, aja. Masukin saja kalau kalau. Masukin aja suratnya kalau mau dapat tanda iya. terima masukin sebelah sana. Ya, ya. susah. Udah kan? Oke, dia bilang sih terima semua, kerja ada masalah. Kok tetap yang kirim ke ibu di Kalimantan, kenapa nggak terima? Ya, Pak Pipi, aku nggak ketemu lagi. Asosiasi saya mau konfirmasi kalau sudah terima email. Saya nggak tahu, mesti cek dulu. Ini untuk yang membantu Bapak untuk aplikasi, jadi seperti kita mendukung ini kirim ke si Ellen deh kontak ke si Ellen deh Ellen di lantai tiga ada Pak mau sebentar ibunya Pak mau pulang katanya Pak tunggu ya tunggu situ oh, tunggu lihat sini pada tengah langsung dari Kasih Pak. Ya, nanti Sama. Beda. Ya udah foto saya eh, udah cepet waktunya nggak iya, iya. Iya, ada nih Jumatan kalau Aku waktu nggak cukup. Sama. Ya, sama saya mewakili. Ini waktu sama terus ya, terus ini mewakili ibu intinya uh, ibu menempati rumah di Gondang Dia itu nomor 8 ada ini sip ya sip ya ya SIP di belakang ada rumah yang terbengkalai sudah tiga tahun dan ini apa banyak tikusnya maksudnya ini mengajukan permohonan kalau bisa Eh, rumah belakang itu di SIP-nya dijadikan satu dengan rumah depan. Ajuin aja kamu. Iya. Ajuin aja sudah. Baik Pak. Uh, dinas perumahan tembusan saya. Oke. Okay. Kalau Senin masuk. Baik. Ya. Ya siap Pak. Ke dinas perumahan tembusan ke saya. Saya sudah ke dinas perumahan. Nah. Bilang ownernya oh, dari sana sama saya. Ownernya sama -sama. ada nggak? Udah, ownernya udah tiga tahun udah nggak pernah. Baik kirim surat kita kita ya. pelajari. Ya. Ya. ya. ya Pak. Ayo, baca. Ayo. Ya. Oke. Okay. Silakan. Saya mau dibantu Pak. Tahun ini saya menghadapi pengembang nakal Pak. Pengembang besar sih Pak. Gimana? Metropolitan Land Pak. Jadi dari surat-suratnya IMB, BBB. Medland, Medland. mau. Ya, saya udah cerita ke Pak Kami. Ya, kita belajar aja. Telepon kasih gambar ya. Maju, maju. Boleh saya salaman dulu Pak. Terima kasih Ini sama. Eh, kami yang tinggal Sama. Enggak, ada teman-teman. Kami rencana hari Senin lalu. Apa bisa kita bantu? Iya kita iya. kalau datang minta bantu nggak iya. sanggup gitu loh Kalau orang dari luar kita nggak bisa bantu jadi ya. orang datang Jakarta harus hitung dia untuk pulang ya ya makasih pak Nama ya. dia ah. masih, ini apa sama sendiri karena kemarin ini sudah di sudah saya laporkan ternyata hari eh, hari ini tayang pak Nah, nah, terus nah, ini ada ya. ini ini baru tadi pagi baru diantarkan pak saya sudah ke PPDT ya, kita kan periksa aja oh, iya. tapi ini pak sudah tayang lagi memang ya, kita periksa kalau ketahuan kita pecat gampang Pak, udah udah udah udah udah Pak Edi dipindahin ke bagian pengaduan pengaduan iya. eh, ke, Pak Iwan tadi saya temuin Pak Iwan udah nggak bisa apa-apa katanya Pak ini atas memo Bapak ini Itu kita minta asbang urus kah Suruh Pak Gamal Pak Gamal, Pak Gamal diserahin Pak Edi, Pak. Edi. Memang sekarang semua urusan di Pak Edi, coba iya, aja iya, lihat. Pak Edi udah enggak. Enggak masalah itu enggak mau ngajuin. Udah dirapatin sama Pak Marianto. Kejar ke Pak Edi deh, suruh dia tanya. Ya. Sudah kerja. Nah, itu banyak, masalah. Kalau dia nggak mau ngaji nggak bisa ngapa-ngapain loh. Nggak bisa, iya. nggak bisa. Makanya itu juga kelemahan. Dia pun nggak kasih kita ganti rugi nggak bisa ngapa-ngapain. Gila nggak tuh? Iya. Gimana Pak? Bapak ulang tahun Pak Ahok, saya videoin Pak Ahok boleh Pak? Enggak, udah bicara, dia mau bantu. Ya, dapat kebanggaan Iya Pak selamat ulang tahun Bapak Wilson. Semoga sukses selalu panjang umur dan bahagia hidup. Amin. Nah, Kita Wilson dan saudara. Terima kasih ya Pak Ahok. Saya nggak tahu kalau mungkin diatur naik sinail ini. Iya. Tidak bisa. Pasti harus ada ya. Oke, makasih Pak ya bu ya jadi dan dalam apa ini berapa saya berapa lama sekarang jadi bakar kan nggak tunggu dulu sana bu buat surat baru lagi pak surat, surat ya bikin surat baru eh, nanti nanti iya, baru iya. kami pelajari sama kita urusin kok. Nah, kita dari kota Bekasi, dia tinggal atur mau seperti apa, kami hibah nanti bisa ngaji Pak, bisa KJB, bisa gimana? dalam kota. Ya Pak. Udah lama tunggakan itu. Pak, kita lagi lihat aja kalau memang yang tak mampu, kita ada yang bisa bebaskan, ada yang cicil. Kalau betul-betul nggak mampu ya udah tinggal di Ciangir aja gratis. Apa? Apa? banyak yang Ketinggian katanya di kampung pulau lima ribu sepuluh ribu sehari ketinggian gimana itu subsidi oh, gitu dia naik bus kagak bayar aja udah untung anaknya dikasih KJP udah untung anaknya dapat bersekolah udah untung dapat dokter apa enggak untung ya harusnya hitungnya seperti itu itu kita subsidi 80 persen ya, itu udah bangun MRT MRT. termasuk mengembangkan BRT termasuk IRT ini genap dan bangun hak and right kan menguasai tanah-tanah ya. Jalan dong, kan aku ya, kamu ada nggak kontraktor Aladin? Kalau ada ya cepat. Itu ada di Jerman, ngomongnya sama anak tuh. Katanya sih nggak ada masalah laporannya. Ya, yuk.